там, де вирували хвилями пороги, там, де зорі вночі сяяли з небес, там могутньою незламною стіною, красень Баденський Дніпрогрес. Я кохаю тебе, любе рідне місто, край славетних та хоробрих козаків. Рано вранці я виходжу полчистем на перехрестя усіх шляхів Запоріжжя. морських блакить, в небі птаха до гніздечка летить, летить, летить, летить, летить, летить, летить, та куди б не заносила мене доля. Різні були там країни і міста, та душа лежить до рідної вітчизни, де люба хортиця свята, і не треба мені золота і срібла, і не треба мені близько кришталя, тільки хочу, щоб чекала на порозі. Е, мила, мила, мила, кохана моя Запоріжжя. Запоріжжя, хвиль Дніпровських блакить, в небі птаха. морський блакить, в небі птаха, до гніздечка летить, летить, летить, летить, летить.